Всем привет! Хотим представить вашему вниманию мощный электровелосипед Horza e-Booster Peak 6000, который является самым мощным электровелосипедом в линейке велосипедов нашей мастерской. Данный электровелосипед собран из качественных комплектующих. На мотоциклетных колесах 17 дюймов, на мощном мотор-колесе, развивающем максимальную мощность 6800 Вт, который питается от огромного литиевого аккумулятора. Давайте рассмотрим все его параметры более подробно. Тормоза – очень важная составляющая мощного электровелосипеда. За торможение отвечают отличные четырехпоршневые тормоза спереди, а также самая лучшая механика – сзади. В совокупности с очень мощной рекуперацией. Все это работает в паре с 203 тормозными дисками. Колеса собраны на базе алюминиевых мотоободов 17 дюймов, обутых а в мотопокрышке 17 на 2,75 дюйма с универсальным протектором. Обода а заспецованы и спереди, и сзади, в мотоспице 3 мм. Аккумулятор, использующийся в этом электровелосипеде, огромный. Наверное, самый огромный из готовых предложенных решений на рынке готовых мощных электровелосипедов. 85 вольт 48 ампер часов. Это 4080 ватт-часов. Вы только вдумайтесь, это 74 километра пробега на скорости 80 км в час, 120 км на скорости 60 км в час, 185 км на скорости 45 км в час и 400 км на скорости 25 км в час. Да, мы, конечно, понимаем, что вряд ли кто будет ездить на таком мощном велосипеде на такой скорости, но путешественник вполне, кому хочется не так часто заряжаться, может уменьшить скорость до такого параметра, ехать медленно, но далеко и долго. Зарядное устройство, которым мы комплектуем этот велосипед, имеет мощность 1200 Вт, 12 ампер то есть данный огромный аккумулятор зарядное устройство заряжает 4-4,5 часа. Данный аккумулятор можно эксплуатировать до минус 20 градусов, но заряжать только в тепле, имейте это в виду. Трансмиссии в данном электровелосипеде нет. Ну как бы она есть, одна скоростная. Но вы должны понимать, что основное предназначение педалей в этом велосипеде – это фитнес и аварийная езда в случае, если сел аккумулятор или банальный велосипед сломался. Контроллер, который всем этим делом управляет, синусный, бесшумный Infineon 18 вет с током 80 ампер. Имеет три режима мощности, круиз-контроль и обеспечивает данный электровелосипед мощной рекуперацией, огромной мощностью и разгоном. Ну и соответственно скоростью тоже. Дисплей всеми известный в мире этот ретротранспортно-надежный Циклоналист версии 2.4, произведенный в Канаде, который как показывает море информации. А самая главная информация, по нашему мнению, это то, что он читает расход энергии не в батареечках где-нибудь там в углу, а именно в ампер-часах и может вымерять четко, сколько вы потратили ватт-часов на километр, что очень удобно, если вы едете далеко, и вам надо знать точно, какой текущий расход энергии в текущий момент. То есть, если вы едете быстро, он вам будет показывать, предположим, 52 часов расход энергии на текущий момент. А если вы едете очень медленно, он вам будет показывать 10-15 ватт-часов. Мягкое, относительно большое седло. Мощная стальная подножка нашего производства – создают комфорт при езде, а также устойчивость мопеда на стоянке. Подвеска, используемая в этом электровелосипеде, это всеми известная фирма DNM. Фирма тайванская, но комплектующие у них достаточно надежные. Кочки отрабатывают отлично. Множество электробайкеров ставят на свои самоделки данные комплектующие поэтому они признаны чуть ли не народными для мощных велосипедов. Хотя цена очень кусается, но с другой стороны, те же самые Марзочи или Фоксы, они стоят гораздо дороже. Помимо стандартного оборудования, которое я вам перечислил, конкретно данный экземпляр электровелосипеда является, можно сказать, нашей топовой комплектацией. Он оснащен целым огромным списком доп. оборудования. К ним относятся фары передний, мощный, с четырьмя диодами, имеющий ближний и дальний свет. Ближний свет работает по принципу линза и две боковые засветки. Дальний свет включается дополнительная линза, которая светит вдаль. Помимо передней пары, имеются передние поворотники, задние поворотники, обязательно стоп-сигнал и задние габариты. Круиз-контроль имеется. Набираете скорость, зажимаете кнопку, скорость фиксируется, отпускаете ручку газа, закидываете ноги на руль и едете. Мотосигнал 110 дБ. Стандартный мотосигнал, который используется в большинстве мотоциклов Yamaha, Suzuki и так далее. Сигнализация. Ставите велосипед на сигнализацию, кто до него дотронется, велосипед вначале предупредит, что он на сигнализации, и если кто-то попытается второй раз его ухватить, он заорет. Внутри конкретно этого велосипеда, внутри рамы встроен GPS-маячок. То есть в случае угона или вообще чего, вы всегда сможете с помощью специальной программы отследить, где находится ваш велосипед. В раму велосипеда встроены две USB зарядки на 1 ампер и 2 ампера. С помощью них можно заряжать экшн-камеры, телефоны, планшеты и другое оборудование на 5 вольт. Кроме того, мы посчитали нужным оснастить данный электровелосипед 12-вольтовым прикуривателем, розеткой. То есть любые автоаксессуары, абсолютно любые, хоть автонасосы, что мы считаем одной из самых интересных применений для, данного, для данной розетки, можно использовать. Круиз-контроль которые входят в оснащение с этим контроллером. И фича конкретно данной модели – подогрев руля с четырьмя режимами работы. Кстати, совсем забыл сказать вам, максимальная скорость конкретно данного электросвета составляет от 90 км в час. Но лично мы категорически не рекомендуем ездить вам на такой скорости – на электровелосипедах в целом. Помните, что это электровелосипед. Хоть он и собран на мощных запчастях и деталях, это все равно остается электровелосипедом. И он ни в какое сравнение не сравнится с хорошим мотоциклом, даже китайским, по прочности. Иметь большой запас мощности – это реально очень круто, полезно и придает уверенности и даже безопасности в каких-то моментах при обгонах но большой запас мощности надо использовать с большим умом. В целом, лично мы позиционируем данный электровелосипед как полноценное транспортное средство для города, на котором с умом можно передвигаться там, где доступно велосипедистам, но недоступно мотоциклистам. Тихая работа двигателя, огромный пробег, огромная мощность, быстрая зарядка, комфортная езда. Да почему город? Дача, коттеджные поселки – Покататься по лесу, абсолютно бесшумно и слушать природу. Вот основная фича электровелосипеда. Да, возможно, он дорогой, но вы должны помнить, что чуть ли не полцены велосипеда составляет аккумулятор, который работает в среднем 5 лет. То есть, по сути говоря, вы покупаете себе бензина на 5 лет использования. И уж поверьте, это все окупается значительно. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, ваш, вам наш маленький обзор понравился.